कमलनाथ ने कहा हार जाओ तो भोपाल मत आना लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी और स्थानीय नेताओं की बैठक में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने धार होशंगाबाद क्षेत्र के नेताओं को यह हिदायत दी कि वह अगर चुनाव नहीं जीता पाए तो ढाई साल तो ढाई साल भोपाल नहीं आए कमलनाथ ने होशंगाबाद क्षेत्र के नेताओं से जीतने वाले संभावित प्रत्याशियों के नाम पर रिपोर्ट मांगी और धार के नेताओं से भी उन्होंने बात की मुख्यमंत्री ने एक सर्वे रिपोर्ट भी बनाई मुख्यमंत्री ने एक सर्वे रिपोर्ट भी नेताओं को बताई जहां हर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की मौजूदा स्थिति पर बात हुई होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके पास जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें कांग्रेस की स्थिति अच्छी है प्रत्यक्ष के रूप में नाम मांगे गए जिनमें सुरेश पचौरी रामेश्वर निखरा सविता दीवान राजकुमार पटेल और देवेंद्र पटेल के नाम सामने आए इसी तरह धार में भी गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी दिनेश ग्रेवाल और जयस कार्यकर्ता भगवान सिंह सोलंकी का नाम सामने आया जयस ने भी कहा कि यहाँ से उनके कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए